n tí a fẹ́ bára wa sọ òun náà ni pé kí ni a fẹ́ ká lọ mọ̀ ń pé ìfọ̀kànbalẹ̀ ẹ̀mí ìfàyàbalẹ̀ ẹ̀mí ọ̀rọ̀ kan ni ìjẹ́ ìmú kan ni tó ṣe é pé ní ó ń wá kéèyàn pọ̀ ṣẹ̀ṣẹ̀ lórí ẹ̀ kéèyàn ṣe gbìyànjú pé báwo ni mo ṣe fẹ́ ní ìfọ̀kànbalẹ̀ ẹ̀mí àwa fẹ́ sọ fún wa a fẹ́ ká lọ mọ̀ àwọn ọ̀nà wo la lè gbà ni a fi lè rí ìfọ̀kànbalẹ̀ ẹ̀mí àti ìfàyàbalẹ̀ ẹ̀mí ní ayé tá a wà lóde òní tòun ti bó ṣe jẹ́ pé ní gbogbo àwọn ọ̀nà tí àwọn nǹkan irinṣẹ́ ìgbàlódé àti àwọn nǹkan tẹkinọ́lọ́jì tó fi ń pèsè gbogbo ọ̀nà téèyàn fi ń gbà ní ìfọ̀kànbalẹ̀ ẹ̀mí àti ìfàyàbalẹ̀ ẹ̀mí tòun ti bí àwọn kinní wọ̀nyí bó ṣe pọ̀ tó tó kó àkáàkiri tòun ti bẹ́ẹ̀ náà a rí i pé gbogbo àgbáńlá ayé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ṣì ń fara kín níbi àwọn àìsàn ẹ̀mí kẹ́mi má balẹ̀ kẹ́mi fún pinpin kọ́kàn má balẹ̀ a rí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àìsàn yìí ó káàkiri gbogbo ayé débi pé gbogbo àwọn àìsàn ẹ̀mí àti àwọn àìsàn tó máa ń kóbá iṣan ara gbogbo ẹ̀ pátá ó fọ́n káàkiri kí ni n tó fà á n tó fà á òun náà ni pé kí ni jíjìnnà tí àwa ènìyàn tá a jìnnà sí ọlọ́run ọba ọba àlekèọ́lá torí ọlọ́run ọba ọba àlekèọ́lá sọ báyìí wípé inú alukoran ó ní ẹnikẹ́ni tó bá gúnrí àbí tó bá ṣẹ́rí kúrò níbi ìrántí èmi ọlọ́run ọba dájúdájú èmi ọlọ́run yóò máa bẹ fún ẹni bẹ́ẹ̀ ìṣẹ̀mí tí ó fún pinpin ìṣẹ̀mí tí ó le koko kò ní ní ìfọ̀kànbalẹ̀ kò ní ní ìfàyàbalẹ̀ ẹ̀mí kò sì ní ní ìtúká kí ọ̀kẹ́mi èèyàn túká kó farabalẹ̀ kò ní sí fún irú ẹni bẹ́ẹ̀ bí kò ṣe é pé ní ọkàn ẹ̀ máa fún pinpin ni ó máa fún ó máa ó máa fún pinpin torí kékeré ni torí pé inú àánú ló wà kódà irú ẹni báyìí kódà bó ṣe é ní ìrísí ẹ̀ gbangba ẹ̀ tẹ́ ń wù báyìí ó ó da ó ṣe é rí but ṣùgbọ́n ọkàn ẹ̀ ó fún pinpin kò sí fọkànbalẹ̀ kò sì sí ìfàyàbalẹ̀ nínú àwọn ẹ̀san kíákíá tó ṣe é pé ní Ọlọ́run ọba máa ń san fún ẹni tó bá ń tẹ̀lé tỌlọ́run ọba tó ń tẹ̀lé àwọn àṣẹ Ọlọ́run ọba òun náà ni pé kí ni Ọlọ́run máa bá tún ọkàn ẹ̀ ṣe á ní ìfọ̀kànbalẹ̀ ẹ̀mí ọkàn ẹ̀ máa wà dáadáa ọdún torí pé Ọlọ́run ọba àlekè ọlá sọ́nà àlùkò àbáyé wípé àwọn tí wọ́n gba Ọlọ́run ọba gbọ́ tán sì ń ṣiṣẹ́ rere tí wọ́n sì gbàgbọ́ nínú tí àwọn Ọlọ́run ọba sọ̀kalẹ̀ fún ànábì Muhammad tó ṣe é pé ní òun ni òdodo láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run ọba gbogbo àwọn wọ̀nyí àwa ọlọ́run ọba à á ká gbogbo àwọn àṣìṣe wọn à á parẹ́ à á ká kú à á wá bá wọn tún ẹ̀mí wọn ṣe à á tún ọkàn wọn ṣe ìtumọ̀ ẹ̀ ni pé ọlọ́run ó tún gbogbo ọ̀rọ̀ ìgbésí ayé wọn gbogbo ìṣẹ̀mí wọn nílé ayé ọlọ́run bá wọn ṣàtúnṣe ẹ̀ tòun ti bó ṣe jẹ́ pé ní ọlọ́run ó tún padà san wọ́n lẹ́san níjọ́ gbèǹde àlìkìyámọ̀ yóò san wọ́n lẹ́san ní ẹ̀san olóore tó pọ̀ jàǹtìrara tòun ti bẹ́ẹ̀ ọlọ́run ó tún gbogbo ọ̀rọ̀ ìgbésí ayé wọn yóò ṣùn ṣe fún di eléyìí títún ọkàn ṣe òun ni ó máa ń téèyàn bá tí ọ̀mí èèyàn bá ti balẹ̀ tí ọkàn èèyàn bá ti wà ní dáadáa tọ́dọ̀ wọn bá ba tún ṣe eléyìí ó máa kó gbogbo ó máa ṣàtúnṣe gbogbo nǹkan pátápátá tọkàn bá ti da gbogbo nǹkan yòókù lára ni ó ṣe kíni ni ó da fún di eléyìí kí ọkàn èèyàn balẹ̀ kí ẹ̀mí èèyàn balẹ̀ ọ̀nà wo la fẹ́ gbà rí i òun náà ní pé kí ni ká ní ìgbàgbọ́ sí ọlọ́run ọba ọba àlekè ọlá tíyẹn bá ti ní mọ́nì tí mọ́nì ẹ̀ dúró dáadáa kí ni ọkàn ẹ̀ ó balẹ̀ ẹ̀mí ẹ̀ ó balẹ̀ torí pé ọlọ́run ọba ọba àlekè ọlá ó sọ náà lè Kùránì báyìí wípé dájúdájú àwọn tí wọ́n gba òun ọlọ́run ọba gbọ́ tí wọ́n sì dá ìgbàgbọ́ wọn papọ̀ mọ́ àbòsí tí ń ṣe ẹbọ tí wọn ò dápọ̀ mọ́ gbogbo àwọn wọ̀nyí àwọn ni wọ́n máa ṣe kí ni ní ìfọ̀kànbalẹ̀ ìfàyàbalẹ̀ ń bẹ fún ìfọ̀kànbalẹ̀ ẹ̀mí àti ìfàyàbalẹ̀ ẹ̀mí fúndìí eléyìí ìdẹ̀ra ní ilé ní ilé méjèèjì ìdẹ̀ra ní ilé méjèèjì yóò máa wá látara kí ni ilé méjèèjì wo láyé àti yóò máa wá látara ìtẹ̀lé tọlọ́run ọba kéèyàn máa tẹ̀lé àṣẹ ọlọ́run ọba kó sì máa ṣe kíni kó sì máa páyà ọlọ́run ọba ní gbogbo ìgbà torí pé ọlọ́run ọba ọba àlekè lọ́sọ̀ báyìí wípé dájúdájú àwọn tó jẹ́ ẹni rere àwọn ẹni dáadáa àwọn eléyìí ni wọ́n máa bẹ wọ́n máa bẹ nínú ìdẹ̀ra bákan náà àwọn tó ṣe pé ní àwọn pòkì ìtọ́jẹ́ da wọ́n máa bẹ nínú iná jẹ̀hìm yóò máa bẹ fún wọn níbi àwọn ilé mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tí wọ́n máa gbà kọjá ilé àwọn owó náà àwọn ilé wo ni ilé mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ilé alákọ̀ọ́kọ́ òun ni ilé ayé ẹlẹ́ẹ̀kejì òun nínú sàárè ẹlẹ́ẹ̀kẹta ètò fi jẹ́ pé òun ló wá fi ń pé jù ló fi ń ló fi ń pé jù lọ òun náà ní kíni ìjọ ilé ìjọ gbẹ̀ndẹ̀lẹ̀ kìámọ̀ ti ń ṣe lọ́run fún di eléyìí ìfọ̀kànbalẹ̀ ẹ̀mí báwo la ṣe fẹ́ rí a máa rí pẹ̀lú ìmáa yọ́nú a máa rí ìfọ̀kànbalẹ̀ mi bákan náà pẹ̀lú ìmáa yọ́nú sí kádàrá ọlọ́run ọba ìbùkún tí ọlọ́run ọba bá ti bù kalẹ̀ kéèyàn ṣe kíni kéèyàn yọ́nú sí kó kó gbà kó gba kádàrá ọlọ́run tó bá ti ń gba kádàrá yóò máa ní ìfọ̀kànbalẹ̀ ẹ̀mí yóò sì máa ní ìfàyàbalẹ̀ ọkàn wọ́n bi arákùnrin kan tí ń jẹ́ Alkama wọ́n bi léèrè nípa ọ̀rọ̀ tí ànábìwá Muhammad nípa ọ̀rọ̀ ọlọ́run ọba balẹ̀kẹ́rẹ́ tó sọ tọ́lọ́run bá sọ náà kúrò ní pé wa man yu'min billahi yahdi qalbahu wọ́n bí alikama léèrè tọ́lọ́run sọ pé ẹnikẹ́ni tó bá ti gbọ́ ọlọ́run ọba gbọ́ ọlọ́run ó fi ọkàn ẹ̀ mọ̀nà wọ́n wá bí alikama léèrè ó wá ní títún ọ̀ ntáyà yẹn túmọ̀ sí ni pé ọkùnrin ó máa tètè mọ̀ pé ah kìíní ó wá láti ọ̀dọ̀ ọlọ́run ọba ni yóò sì yọ́nú yóò sì gbà kò ní jápá mọ́nú pé òun ò gbà yóò yọnu yóò gbà irú ẹni ó ní àyà yẹn ntí ẹni tó ń sọ nìyẹn wá lọ mọ̀ ìwọ tó ń gbọ́ mi pé dájúdájú ìdùnnú àti ìfọkànbalẹ̀ kó máa ní tó ń bẹ nínú ọkàn àbí tó ń bẹ nínú ẹ̀mí èèyàn ìdùnnú òun náà ni ìdùnnú àti ìfọkànbalẹ̀ àti oríire ibi tó wà ibi tó wà òun náà ní kíni ibi ìfàyàbalẹ̀ ọkàn àti ìfàyàbalẹ̀ ẹ̀mí ibẹ̀ ni ìdùnnú àti oríire wà kò ń ṣe níbi kíni kéèyàn kàn kówó jọ rẹpẹtẹ kó má sì fọkànbalẹ̀ kó má sì fàyàbalẹ̀ eléyìí ó wà ń bi ìmáa ṣe kíni ìmáa rántí ọlọ́run bákan náà ń ń wí pé kéèyàn fi kéèyàn ní ìdùnnú àti oríire ó wà ń bi kíni ìmáa rántí ọlọ́run ọba ní gbogbo ìgbà kíyàn sì máa wá bíyàn ṣe súnmọ́ ọlọ́run ọba kò ń ṣe níbi kíyàn jìnnà sí ọlọ́run àbí kíyàn gbàgbé ọlọ́run àbí kíyàn bízì táyé kó bízì táyé kó gbàgbé ọlọ́run kó má ráyè tọ́lọ́run kò ń ṣe irú bẹ́ẹ̀ ló ti fẹ́ rí ìfọ̀kànbalẹ̀ kan àti ìfọ̀kànbalẹ̀ mi bí kò ṣe pé ní kíni kó máa ṣèrántí ọlọ́run ọba kó sì máa wá bí ó ṣe súnmọ́ torí pé ọlọ́run ọba balẹ̀ kí ọlá sọ náà lọ́kọ́ àwọn ọba pé àwọn tó gba àwọn ọlọ́run ọba gbọ́ tí ọkàn wọn sì balẹ̀ pẹ̀lú pé wọ́n ń ṣe ìrántí òun ọlọ́run ọba àwọn tí wọ́n ń ṣèrántí ọlọ́run ọba àwọn ni kíni àwọn ni ọkàn wọn ò balẹ̀ ẹ wá lọ mọ̀ ó pé pẹ̀lú máa ṣèrántí ẹ lọ mọ̀ dájúdájú pé ìmáa ṣèrántí ọlọ́run ọba òun ló máa ń bí ìfọ̀kànbalẹ̀ àti ìfàyàbalẹ̀ ọkàn fún ni.